ხსოვის გაგვეთილებს. დღეს მოგხსოვთ ჭირებით რელიეფურ ნაკვთობს. ეს რელიეფები იქნება ძალიან ლამაზი ფოთლები. ასე კი ასეთ ნაკვთობებს ეძახიან 3D ნაკვთობს. ამოწეული ფორმებია. ხსოვარი ძალიან ლამაზი, ეფექტური და ორიგინალური. ერთი შეხედვით მოგეჩვენებათ თითქოს თანიერ ფული ნაკვთობია. მაგრამ დამეწმულით დაინახავს ცოლის პროცესში შეამჩნევს რომ აქციფულე საერთოდ არ არის. ასე რომ ჭირებსე აგრიფთ 25 წელს. ფაზები მეორდება ყოველი 4 თვალის შემდეგ. ამ 4 თვალიდან 3 თვალი არის უკუღმა, ხოლო 1 თვალი არის წაღმა. აგრიფთ 25 თვალი, 25 + 2. ის 2 თვალი არის განაპირა წელი. აკრიფე 25 წვალი ჭირებზე, მოვატრიალე და გამოვაძრო ნაკრენა ჭირს. გადავიტანოთ პირველი წვალი და გვწოვ პირველ რიგს. პირველი რიგი იქნება ასეთი: 3 უგუმა და 1 წაღა. ასე რიგის ბოლომდე. სამი უკმა ერთი წაღვა. ესე მოგწონა პირველი რიგი. შემოვატრიალებ ნაკსოს და გსოვ ახლა მეორე რიგს. მეორე რიგს მოგწოვ იმის და მიხედვით თუ როგორ არის მოგწოვილი წინარიგის თვლები. ანუ წაღმას მოგწოვ წაღმად და უკომა თვალს მოგწოვ როგორც უკომა თვალს. ასე რიგის ბოლომდე. აი ნახეთ, მოვხსოვი 5 რიგი. ეხლა უკვე დროა, რომ დავიწყოთ ფოთლების ფორმირება. ვაკურეთ ხის შეზღან პირველ აი ქვედა ნახეთ აი ამ აღნაგლების პირველ რიგში შეზღან ჭირს და გამოვიტან ძაფს ამოვწევ მაღლა მაღლა მაღლა და გავუწორებ აი ამ დანარჩენ ფლებს ეს ერთ შემდეგ გამომყავს კიდევ ასეთივე ძაფი აი ამ ზედა რიგის აი ამ აღნაგლების ინფორმაცია მოგვიყვანე. კიდევ ეხლა კიდევ ზედა რიგზე ავდივარ ზევით დელით. მესამე რიგიდან გამომყავს. ესე ეხლა მეოთხედან და მეფუთეს მოგწო როგორც წახო. აი ნახეთ ეხლა, აი ესეთი რაღაცა გამოვიდა. ეხლა ნახეთ. აი ამას წამოვიღებ და გადავიტან ამ ყველა ბალზე. აი როგორც ხედავთ გაკეთდა პირველი რელიეფი რელიეფური ფორმა ანუ ფოტოი ამ შემთხვევაში ფოტოს გავს ვაგრძელებ ზოვას სამი უკუღმა წალი ისევ ვიმეორებ იგივე მოქმედებას რაც აქ გავაკეთე არსებობს ოფ რიგის პოლონეთში. აი ეს ფოთლები გამოვიდა. შემოვატრიალებთ ნაქსოს. აა და შემდეგი სათბული, შემდეგი სექცია უნდა მოიქსულოს ასეთნაირად. ჭადრაკისებურად მინდა განვალაგო ეს ფოთლები, ანუ აი ნახეთ. ან ეს ფოთოლი, ასეთი ფოთოლი მინდა რომ იყოს აი აქ. აქ. აქ. ეს რომ ასე მოგხსოვა, ამისათვის საჭიროა სამი ზაღმა ერთი უკუმა უგუღმა. ანუ ჩვენ ახლა გვქცოთ აი ამ ნაკწოვის უგუღმა უკანა მხრიდან. სამი წაღმა. სადაც ფოთოლია იმ ადგილზე წაღმა წვალს გწოვთ. და ასე ვაგრძელებ რიგის ბოლომდე. აი ესე. მოვატრიალე ნაკწოვი. სადაც აღმა აქვს აღმა, სადაც უკუღმა, უკუღმა. და ისნაირად ვწოვთ 5 რიგს. როგორც ხედავთ, წაღმაზე წაღმას ვცხოვთ, უღმაზე უღმას, ასე ვცხოვთ. აი ნახეთ. მოვქცევე 5 რიგი. 1 2 3 4 5. შემდეგ გადავიტან 12 ესე და 5. გავიდა 6 რიგი, 6 ფურცელი, არ არის ეს პრობლემა. ბევრს არის არწყვეც. ან ხუთი იქნება ხან 6. ინახეთ როგორი ყვავილები, როგორი ფოთლები გამოდის. вот реалот შემოვატრიალოთ გომამ ხრიდან და გწოვთ საღმა ხოლმა დაღმა დაღმა და დაღმა უკუმა დაღმა დაღმა ანუ სადაც არის რელიეფი იმის თავზე აუცილებლად დაღმა უნდა მოგწოვოთ უკუმა მხრიდან მესამე სექციისთვის მოგწოვე ხუთი რიგი. და აი ახლა აქ ჩავწვავ აი ამ ფოთლებს. აი მოიქცოვა ნიმუში. ნახეთ რა ლამაზი ნაკსოვია. რა ლამაზი რელიეფია. ზაფი არის ძალიან რბილი. ეს არის ნახევრად მერინოსის ზაფი. და არის ძალიან რბილი. აა და ძალიან ფაფუკი. ეს ნიშნავი ნაკსოვი გამოვიდა. ასეთი მაქვს მოხსოვილი მინახეთ ყველაფერიც. ჩემს მოგზაურს ამეთანხმებით რომ ძალიან ლამაზი ნაკსოვია და არც დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს. ასე რომ დღეს უნდა დაგიმშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე.